każdy ma tyle na głowie, że chyba nikt tego nie ogarnie. Możemy to ogarnąć poprzez sprawne działanie, czyli odkładanie wszystkiego na później i nie robienie niczego, wykorzystywanie innych i nie nadawanie priorytetów. To zaskakujące. Ty tłumacz. Już tłumaczę. Odkładanie wszystkiego, ale na konkretne później i nie robienie niczego od razu. Wykorzystywanie innych czasu wtedy, kiedy już są, kiedy dzwonią. I robienie tylko rzeczy ważnych. A, teraz rozumiem. A jak się rozprawić z naszym konkretnym dniem przy takim podejściu? Podzielić go na kilka bloków multi i mono działania. W trybie multi robisz wszystko naraz i wszystko przy okazji, a w trybie mono koncentrujesz się wyłącznie na jednym zadaniu. Mhm. A jak z naszą bardzo długą listą zadań? Wystarczy delegować wszystko, co jest możliwe innym. To, co nie możesz delegować, odłóż na konkretne później to, co zostało i bardzo, bardzo chcesz zrobić właśnie teraz, odłóż na konkretne później, a to, co zostało, zrób teraz. Dziękuję.